встречам разлуки, увы, суждены. Тихо печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и закончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Крылья сложили палатки, кончен полет. тихонечку пятится трап под крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою, милая моя лесное, где в каких краях встретимся с тобою. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной Вдруг Сквозь туман там краснеет ожидает, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях